Salutan al cio e ni vu dia via dio dio esso so tagon post cristnasco mi ne filmis is simple pro tio ke estis cristnasco kai honeste mi ne volas pasigi mi liberan tempon kun vicii kai vicii ver shine havas ple indain dein afero in porfari cio case hodio mi intensas idi al besto jardeno kai compreneble mi invitas vin bonai kada e amico kai espereble ni pasigos bonan tagon ni vidos multa in mi fin fine en jetos la edzinon. Ne, ne, ne, ne, mi ne faros tion, sed ciu case, venu con mi. Doni, nun estes sur voie a besto giardeno, sed nue ni devas aceti calcain agioin per mangi ciam ni estes tie. Uh, ni simple devas fari tion, char ne estes buticoi tie, gi estes en la camparo. Oh, tio shainas tre refreshiga. Bo, oh, bone, bone, bone. Do mia edzino volas aceti fructo in kai alien legomo in perdonia la kangururoi, kiam estos sen la besto giardeno. Doni ni malcovris la lastan fojon kiam ni estis en la bestoĝardeno, ke la kanguruoj tre amas manĝi la bananojn. Ĉiam estas amuze filmi publike, ĉar homoj ĉiam emas rigardi al mi kaj mi ne scias kion fari, ĉar mi parolas in iu hazarda lingvo. Oni malaktivigis la fontanojn ĉi tie pro tio, ke ni estas en sekeco. Do ni ĵus du busojn kai tu trainoin por tingi la kvartalo ki etrovi jas so besto jardeno kai nun ni es es la lasta buso kai vershaine pos te kvin minuto ni alvenos venos al la besto jardeno mem do ni jus al al la besto jardeno kai ni havas ni ein karto in chiti e Chiti u birdo i bere aspectas ki al shello del arbo. Do yen la besto de mia landeto. Charmi venes el Tasmania. Do ci tio textos, la Tasmana Diablo, au ni simple nomas gin Diablo. Do ni du jus al al besto giardeno, kai nun ni comensas esplori. Hodia ah, hodiau esu varme, sed bon chance, mi povs vidi la cielon, do shaines che la pulvo en la aero ne esu tiel terura hodia. La rugia pando, tie gi estas gi pigras en la arbo. Ehi, kiel vi ne mangis viain legomoin? Vi devas fini gin? Yes, finu viain legomoin. Mi just trovis la bestan version de Kaya. La la texto ci tie, uh, eh, gi estas la plej malgranda simio en la tuta mondo. Little Johnny would just be like, it's fine mom, I don't need you around anymore. Shaina, iu escapis de sia prisono, saluton la certo, kion vi faras exter via cajo. Gi estas tuia pud mia genuo, rigado. Mi mind went over thinking this stuff. what Mi edzino tre shatas tushi la felon de la kanguruoi valabio Kangururo al valabio uh, verŝajne ĝi estas valabio saluton amiko kiel vi ci vi eble dezirus lerni pri la internacia lingvo Esperanto mi kredas ke mi povas ĝin instrui al vi <laughs> mi kredas ke ĝi nur interesiĝas pri la internacia harbaro. Do mi scias ke kanguruoj kaj valabio tre ege ŝatas manĝi bananojn, do mia edzino ciam ciam ni venas ci tien ciam portas kun ni bananoi kai ili kudas al ni tui ciam ili scias ke ni havas ilin mm. Mm. lasu gin en la aero e poste ili flados gin Vi tre shatas bananno in chune? Eh? Do la kangaroo is just fin manges 3 dollaro in da bananno i do mi speras ke ili estas contentai. Char mi ne plu estas contenta. Do ni nun estas la bieno de la besto giardeno ci tie, kai tie estas kabayoi Tie estas kokoi. Kai ci tie ni havas la kunikladon Saluton kapro, kiel vi? Kiel vi? Ah! Oh, mi povus senti vi in Ostoin. Saluton capro. Oh, mi povus senti vi in Ostoin. Oh, mi just trovis la coquito Mmm, bon gustai. Mia zino tre shatas mangigi la shafo in chitie. Saluton amico. Kiel vi en idis chitien? do ni tutte ne si es che citiu templo estis dis ni simple halt dis citie chara ni devis but duan do buson kai ni havis dec minuto in do compra mi blame la templon, sed templo on said mi tutte ne raitas filmi in tadene ne povs montri la in al vi. Shaine kella dio in shatastion. Kein nun mi est es heime mi ne film is voyage on heime simple protio che mi est lazza. Se mi volas di unu lastan afferon. Unu el vi cultanoi. Di di mi al scribis in le commentaio. Al datis scribi in le commentaio. Ha evo dia vi forgeses en meti minatson domines cias chu mi shatu le film on al ne. Ech sen minatsoi a chu lo i compreneble vi de shatu le film. To shatu gin disconigu gin kai abonu kanal kanalon se vi ancora ne abonis kai se vi ne faros tion et se mi forgesas minaci vin mi trovos vin kai mi finos vian mondon